Subscribe my YouTube channel Advisor Golden Yadav. Hello friends कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हूँ जहाँ पर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो हर ड्रीम को दोस्तों अचीव कर सकते हो जी हाँ दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लेट्स ग्रो कंपनी के बारे में तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है hundred legal and genuine concept है और हंड्रेड प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पर दोस्तों बिना टेंशन के एक लॉन्ग टर्म तक इनकम कर सकते हो तो दोस्तों मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को इस कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनी के पास सभी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और दोस्तों ये जो कंपनी है 100% प्रोडक्ट बेस्ड है प्रोडक्ट जो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो आप का जॉइनिंग पैकेज है मात्र सात सौ सत्तर रुपये का जॉइनिंग पैकेज है और उसके बदले में कंपनी जो है आपको नौ सौ ग्यारह रुपये का प्रोडक्ट देने वाली है दोस्तों प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट का रेट देख सकते हो जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हर्बल वॉशिंग पाउडर एक के उसके बाद यहाँ पर डिश वॉश बार उसके बाद डिटर्जेंट लग्जरी शॉप पेस्ट तुलसी ड्रॉप हैंड वॉश हल्दी पाउडर गोटा ज़ीरा और इसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है कंपनी के पास अवेलेबल है दोस्तों अभी हम बात करते हैं कंपनी के अंदर आप किस तरह से इनकम कर सकते हो अगर आप यहाँ पर पाँच लोगों को ज्वाइनिंग कराते हो तो आपका रैंक जो है प्रोमोटर बन जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो है पर मेंबर से हंड्रेड रुपीज़ करके मिलेगा और रिपर से जो है वन परसेंट मिलेगा और फिक्स सैलरी जो है एक हज़ार रुपया करके मिलेगा इनकम जो होगा पाँच सौ रुपया और रिवार्ड के अंदर आपको वेलकम किट दिया जाएगा अगर आप पाँच के बाद पच्चीस मेंबर आपका हो जाते हैं तो आप ट्रेनी बन जाती हो और यहाँ पर दोस्तों आपको इनकम जो है पर मेंबर से फिफ्टी रुपीज़ करके दिया जाएगा रिपर्सेस में दोस्तों यहाँ पर आपको वन परसेंट मिलेगा फिक्स सैलरी जो है दो हज़ार रुपये मिलेगा इनकम जो बनेगा एक हज़ार दो सौ पचास रुपया उसके बाद यहाँ पर रिवॉर्ड के अंदर इंडक्शन कुकर और यहाँ पर जूसर और आप तीन हज़ार रुपया भी ले सकते हो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके डाउन के अंदर 125 मेंबर हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको जो पर मेंबर से फिफ्टी रुपीज़ करके मिलेगा रिपर्सेस के अंदर वन परसेंट मिलेगा फिक्स सैलरी दस हज़ार रुपया मिलेगा इनकम जो बनेगा छः हज़ार दो सौ पचास रुपया और यहाँ पर आपको मोबाइल स्मार्टफोन ले सकते हो या तो आप दस हज़ार रुपया रिवार्ड ले सकते हो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपके डाउन के अंदर छः सौ पच्चीस मेम्बर होते हैं तो वो पर मेंबर से फिफ्टी रुपीज़ करके मिलेगा वन परसेंट रिपर्स इनकम मिलेगा और यहाँ पर फिक्स सैलरी सिक्सटी थाउजेंड करके मिलेगा और यहाँ पर जो आप आपको इनकम होगा इकतीस हज़ार दो सौ पचास रुपया उसके बाद यहाँ पर रिवार्ड के अंदर आपको जो है होंडा एक्टिवा या तो आप हीरो ग्लैमर ले सकते हो उसके बाद यहाँ पर अगर आपके डाउन के अंदर 3125 मेंबर हो जाते हैं और यहाँ पर आपको पर मेंबर से फिफ्टी रुपीज़ करके मिलना स्टार्ट हो जाएगा रिपर्सेस के अंदर आपको वन परसेंट करके मिलेगा फिक्स सैलरी जो है नाइन्टी थाउजेंड मिलेगा और यहाँ पर इनकम जो बनेगा एक लाख छप्पन हज़ार दो सौ पचास रुपया रिवार्ड के अंदर आपको जो है मारुति सुजुकी एल टू दिया जाएगा इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाएगा आपको जो है यहाँ पर दोस्तों इनकम बनता जाएगा अगर यहाँ पर ग्रैंड टोटल इनकम के बारे में बात करें तो two crore forty four lakh sixteen thousand five hundred rupees income मिलने वाला है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है ये था दोस्तों 5 बाई फाइव मेट्रिक्स का प्लान अगर आप 5 बाई फाइव मेट्रिक्स के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे तो दोस्तों यहाँ पर आप 4 बाई फोर मेट्रिक्स के हिसाब से भी काम कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों फोर मेंबर से यहाँ पर अगर फोर मेंबर ज्वाइनिंग करा लेते हो तो प्रोमोटर बन जाते हो यहाँ पर पर मेंबर से एक सौ रुपया करके मिलेगा रिपर्सेस के अंदर यहाँ पर आपको वन परसेंट मिलेगा और यहाँ पर रिवार्ड के अंदर वेलकम किट मिलेगा इसी तरह से सोलह मेंबर उसके चौंसठ number two fifty six number एक हज़ार चौबीस नंबर इसी तरह यहाँ पर दोस्तों मेंबर जैसे जैसे आपका बनता जाएगा आपका इनकम दोस्तों यहाँ पर बनता जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको जो इसका ग्रैंड टोटल इनकम के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको one crore sixty four lakh ninety five thousand two hundred rupees total income होने वाला है उसके बाद अगर दोस्तों आप फोर बाई फोर मेट्रिक्स भी फॉलो नहीं कर पाते तो दोस्तों यहाँ पर आप थ्री बाई थ्री मेट्रिक्स भी काम कर सकते हो अगर आपके डाउन के अंदर तीन मेंबर होते हैं तो प्रोमोटर बन जाते हो नौ मेंबर बनते हैं ट्रेनर बन जाते हो सत्ताईस मेंबर बनते ही यहाँ पर मैनेजर सेल्स मंदर तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स चलने वाला है और यहाँ पर अगर इस थ्री बाई थ्री मेट्रिक्स की टोटल ग्रैंड टोटल इनकम के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है thirty one lakh thirty four thousand six hundred fifty rupees total income होने वाला है दोस्तों प्लान जो है काफ़ी ज़बरदस्त प्लान है और यहाँ पर आप लाखों नहीं करोड़ों की इनकम कर सकते हो तो दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है आप ज्वाइन करके दोस्तों यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम हिट कीजिए तो दोस्तों अगर इस प्लान के बारे में और भी जानकारी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत